to Bobby's House in Juhu and to our utter shock, Bobby's father insisted on speaking in Hindi. Hindi bolega." and he started off, and I almost dropped the camera. Uh. David Frost had no clue what was going on. Uh. इसे हमारा बापी गांधी का पैसा बनाया in Bengali it's absolutely correct. दिन में छ बार आठ बार दस बार गान दिया एक बार बस के छत पे भी दिया एक बार बस के छत पे भी दिया Uh, हमारा पपी इंडिया में ही नहीं गान गाता फॉरेन हाँ, में गानों ही होता है तो फिर बोला कि हमारा बापी बोलता है कि आशा का गान से लौता गान असर है What are you talking about, dear idiot? and then he went on. Then David said that you have a reputation of s- stealing songs. हाँ, He keep pl- plagiarizing or what do you call it? प्लेजराइजिंग या Plagiarizing. हाँ. He said yes, I do. हमारा पॉपी गान मरता है लेकिन इंडिया गान कभी नहीं मरता है खाली फॉरेन का गान मरता है अभी अभी अभी देखो सावन तो फोका का गान बन रहा है सावन तो फोका का as, as a footnote वाल कहते क्या वी sir I am very happy to say कि अभी मेरा ग्रैंडसन भी गान देने लग गया <laughs>